биздин заманга чейинки бешинчи кылымда байыркы грек ойчулу демокрит зат көзгө көрүнбөгөн бөлүкчөлөрдөн турат деген ойду айткан ал заттын бөлүнүшүнүн чеги бар деп эсептеген бул акыркы бөлүнгүс бөлүкчөлөрдү атом деп атады дагы бир байыркы грек ойчулу эпикур Атомдар туш келди кыймылдап бири бири менен кагышып турат деген идеяны жетектеген байыркы ойчулардын божомолу дароо эле илимий идеяга айланган эмес анын көптөгөн каршылаштары болгон ал гипотезанын жана башка гипотезанын негиздүүлүгүн тажрыйба менен гана ырасталышы мүмкүн жана ал убакта аны ишке ашырууну мүмкүн эмес болчу ошондуктан демокрит менен эпикурдун идеясы бир канча убакытка чейин унутулуп калган кайра жаралуу доорунда аларга кайтып келишти он жетинчи он сегизинчи кылымда газдардын касиеттери изилденген 19 кылымда заттын газ абалындагы түзүлүшүнүн теориясы курулган заттын түзүлүшү теориясынын өнүгүшүнө чоң салым михаил васильевич ломоносов кошкон ал зат бөлүкчөлөрдөн тураарын буулануу жылуулук өткөрүмдүүлүк кубулуштарын түшүндүрүп бере алган